छमाछम नाच आजे दमादम ढोल बाजे નોન સ્ટોપ હલ્લા મચેગા ઓય નાચો સારે કેમ છો મિત્રો મજામાં So my new song Kamaria from the movie Mitro is releasing tomorrow on Sony Music India's YouTube channel. And मेरे अभी तक जितने गाने आए हैं उन सारे गानों को आप सबने बहुत सारा प्यार दिया so I am really hoping कि आप इस गाने को भी उतना ही प्यार करें इतना ही पसंद करें I hope that you love Kamariya and tell me how excited you are for Kamariya which is रिलीजिंग टुमारो बेथल फुरमा सुल्ले ओ छोरिया सुबे नगरिया जब जब ये घूमे कमर यार तारी कमर यार कमर यार तारी कमर यार 아, 이해 받았는데.